Right! бақдәулет шабандоздың тақымында мықты бола бер мықты бола бер мәреге турала мәреге турала еңкей Жоу төменгі мәреге кіші жүз кереметтей сәйгүліктердің егесі қуаныш мырзаның аз алтын жал есімді атыменен баруын нарбек шабын достасты ағайын жоғарғы мереге, байлар жандар алтынбек ағамыздың атыменен нұрсұлтанның баптауындағы сәйгүлік жоғарғы мереге, нұржан ағамыздың баласы бақдәулет шабын достасты ағайын